Hola amigos, ¿cómo están? Hi. Yo hablo en español y ellos hablan en un idioma completamente diferente. Sí. Vamos a jugar un juego y es que yo voy a decir algunas palabras en español y ellos van a tener que intentar adivinarlas, ¿ok? Yes. Nariz. Yes. Good. Abuelo. Uh, uh, uh, yeah. Yes. Perfect. Campera. Una campera. Campera. A jacket. Yes. and now I, I have to I have to understand what you're telling me. Yes. Okay. Okay. Singen. Cantar? Sing? Oh, really? <laughs> yeah. yeah. Slapen. jump jump? No. Slapen. Ja, Slapen, no, no, no, no, no. Sleep. Sleep. Een um, foto trekken. Fotógrafa. Eh, yeah. Eh, yeah. Bailar. Dance. Really good. Muy bien. Muy bien. no estoy tan mal. Aiden. again, again. Aiden. Eat? Yeah. Oh, yeah. Lipstift. <laughs> ¿Lápiz de labio? The thing that you use. Yeah, yeah, yeah, Hay que terminar, hay que finalizar. Gracias chicos, thank you guys for being here. Bye. Bye.